Saya Heru Winarko, pengurus Serikat Buruh Migran Indonesia Cabang Banyuwangi, berpesan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menyelamatkan KPK. Jangan ada lagi kriminalisasi di KPK. Jaga KPK. Buruh Migran Indonesia mendukung KPK.